Kamshibale, Kamshibale, qu'est-ce qu'il y a dans ton bouteille Une histoire pour les enfants, pour les petits et pour les grands. Martin et ses voisins. Réalisé par les enfants de l'école maternelle Saint-Joseph d'Ost, avec l'aide de leur famille qui parle franco-provençal, français, espagnol, portugais, roumain et russe, et de leur institutrice. Martin est un petit écureuil roux qui a fait sa maison dans le creux d'un cerisier. Un beau matin, Martin veut faire connaissance avec ses nouveaux voisins. Le lundi, il tape à la porte du hibou. Bon dia, Coruja, je suis Martin, ton nouveau voisin. J'ai une chose à te demander. Et je suis Dit le hibou et lui claque la porte au nez. Le mardi, Martin tape à la porte du pis rouge Salut, chocanitoire, je suis Martin, ton nouveau voisin. J'ai une chose à te demander. Nous, mais intéressé assez, dit le Pi et lui claque la porte au nez. Le mercredi, Martin tape à la porte du hérisson. Hola, hérisson. Je suis Martin, ton nouveau voisin. J'ai une chose à te demander. Non, mais importa. Dit le hérisson et se roula dans sa boule pour dormir. Le jeudi, Martin tape à la porte du lapin. Hello Rabbit, je suis Martin, ton nouveau voisin. J'ai une chose à te demander. Aïe don't cœur !» Dit le lapin et lui claque la porte au nez. Le vendredi, Martin reste dans son creux. Il est triste. À l'âme de russe, triste se dit Le jour après, c'est samedi. À l'âme de russe, samedi se dit Martin sort pour se promener dans le bois et il voit du feu et de la fumée. Oh, Crie Martin. Le hibou, le rouge, le hérisson et le lapin sortent vite de leur maison. Non a Ouf, l'arbre en sécurité grâce à Martin l'écureuil lui disent les animaux. te connaissons pas. Je voulais vous inviter pour un goûter. Alors, c'est d'accord. Le dimanche matin, cinq amis jouent ensemble au pied du cerisier.